नमस्कार नमस्कार बॉलीवुड पर आपका स्वागत है मैं हूँ सानिया जी आइए मैं आपको लेके चलती हूँ बॉलीवुड की चटपटी दुनिया में मणिकर्णिका की स्क्रीनिंग में भांजे के साथ दिखे कंगना रनौत आइए देखते हैं की कुछ तस्वीरें रविवार को कंगना रनौत की film Manikarnika the queen of Jhansi के सदगुरु वासुदेव के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी सिनेमाघरों में 25 जनवरी को रिलीज हो रही है यहाँ बॉलीवुड और फिल्म से जुड़े सितारे नजर आए स्क्रीनिंग में एक्ट्रेस अपने भांजे पृथ्वी के साथ पहुंची भांजे को गोद में लेकर एक्ट्रेस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है स्क्रीनिंग में कंगना की बहन रंगोली भी पहुंची थी बता दें रंगोली ने हर मुश्किल घड़ी में बहन